Hemroom Music Pageant. Hemroom Music Pageant. Hemroom Music Pageant. चद बैसक ललोदी जारल जारल सी तुंगसी अच्छा बैहड़ हसा कट कटती चिकन चसाई <laughs> एगो ए पानो आयो आलम कोयो गाहे मरे मेयो ओ बाबा O mas namal kamincal agea indo koyo okoyo koyo e pano ayo Alam koyo gahe mele meyo इंदो नामल कमिंचल आ गया इंदो कोयो कोयो बेबी तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है रे ऑर्केस्ट्रा बजा चद बैसक ललो दिन जरल जरल सितम सीन बहड़ हसा कट कट पैसकल तीन जरल जरल सितुसी कोयड़ खसा कोट कोट ती चिकन चसाई मते ए पनो आयो अलम कोयो गहमड़ मेयो नमल कम चल गया इंदो कोयो कोयो एगो ए पनो आयो अलम कोयो गहमड़ मेयो नमल कम चल गया इंदो कोयो कोयो नाचू कोरा म्यूजिक बैंड नाचू कोरा music band ayo alam koyo kahan mere meyo namal kamin chal age a indo koyo koyo ego e pano ayo alam koyo kahan mere meyo namal kamin chal age a indo koyo koyo DJ Hammer Music abadi dakarage jabakana sunmu sasang utu saban kiring tetina arsare joa mate handi bati handi taka bati dakarage jabakana sunmu sapang utu sunmu kuning tetina arsare joa mate eh pano ayo alam koyo kahemede meyo namal kamin chala gaya indo koyo koyo ego eh pano ayo alam koyo kahemede meyo namal kamin chala gaya सकलो दीनी जारल जारल सी तुम सी पैड कसा कोट कोट सी चिकन चसाई हाँ जद बैस के लो दीनी जारल जारल सी तुम सी पैड कसा कोट कोट सी चिकन चसाई एगो ए है पनो आयो अलम कोयो कहे मेरे मेयो नमल कमी चला गया इंदो कोयो कोयो एगो ए है पनो आयो अलम कोयो कहे मेरे मेयो namala kamilum chala age ha indo koyo koyo ego e pano ayo alam koyo gahan made meyo namala kamilum chala age ha indo koyo koyo mate namala kamilum chala age ha indo koyo koyo mate namala kamilum chala age ha indo koyo koyo